Ny atao hoe herisetra dia ireo zavatra rehetra atao ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'olona iray, na lahy izy na vavy, na lehibe izy na kely, ka tsy afaka manao na inona na inona io olona io mba hialana amin'izany. Betsaka ny karazana herisetra, dia izay rehetra fihetsika na fandrahonana hanao izany, ka ahitana fanerena na ara-batana, na ara-nofo, na ara-tsaina, na ara-toekarena.